Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estén, estamos en París. Je suis très contente de ici. A ver, Francisco, intenta hacerlo. Tini, yo tuve francés en el colegio. Je suis très contente De Trizy. De Trizy. No, Trizy no, Fran. De Trizy. Hoy vamos a presentarles a Ludy y todas las chicas que se encargan de los también. Ellos son los encargados de, de que yo pueda salir al escenario vestida, ¿no? Es como una parte bastante importante. Yo me llamo Elena, soy sastra y nos dedicamos al vestuario de Tini. En total en el show tenemos uno, dos, eh, tres, cuatro, cinco y un sexto cambio. de camerino sale con el primer cambio y todo lo demás lo llevamos a los eh, cambios rápidos que están en el backstage. Vamos a dejar ya el primer cambio de Tini en el camerino, pero no podéis pasar. Todo vestuario que antes ya habéis visto arriba en la sastrería, que está colocado por orden. Abajo están colocados también los zapatos. Mientras una va quitando una cosa, la otra va poniendo otra. También intervienen en este cambio el equipo de sonido y el equipo de maquillaje y de peluquería para que salga perfecto. Je suis, je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup. Je vous aime. Hacemos el cambio rápido.